પત્તા છે અને પત્તા જે છે એમાં કાંઈ બાવન પત્તા જેવા હોય એવા હોય અને સાહેબ એને કાપી મારા હાથમાં એક કવર છે એ કવરની અંદર મેં એક પત્તું રાખેલું છે હવે સાહેબ અહીંયા પત્તા રાખશે તો આ કવર હું જે પત્તા ઉપર રાખીશ એ પત્તામાં જે પત્તા ઉપર રાખીશ એ જ પત્તો અંદરથી નીકળશે બરાબર તો એ આપણે જાણીએ તો સાહેબને કહીએ કે સાહેબ અહીંયા પત્તા મૂકતા જશે ફટાફટ ફટાફટ સાહેબ મૂકતા જશે અને હું ગમે એમને રાખતા જાઉં હું ગમે એમ ફટાફટ રાખતા જાઉં તો હવે જે પત્તા ઉપર આ કવર છે એ જ પત્તો કવરમાંથી નીકળશે તો પેલા તો કયા પત્તા ઉપર કવર છે આપણે જોઈ સાહેબ જુઓ બોલો કાણામાં કાળીની તીડી ઉપર પત્તું હતું કવર હતું હવે અંદરથી સાહેબ ખોલશે અંદર શું નીકળે છે એમાં પણ કાઢી ગમે તે પત્તા ઉપર કવર મૂકવામાં આવે તો જે પત્તા ઉપર કવર મૂકવામાં આવે એ પત્તું અંદરથી નીકળશે હકીકતમાં એનો રહસ્ય છે કે પહેલેથી જ એક મેં કાળીની ગીરી અંદર રાખેલી છે અને કવર બંધ હતું માટી જે આ પતરાની છે અને એ મેં અહીંયા આવી રીતે રાખી હતી કોઈને ખબર પ્રેક્ટિકલમાં ટીવીમાં આવી બરાબર હવે જે પત્તા રાખતા જશે ફટાફટ ફટાફટ હું જે પત્તા ઉપર રાખી એ તો હા હકીકતમાં તો તીડી મારી જ છે એની ઉપર જ આ પત્તો છે જો તીડી જ મારી છે તો અંદર પણ તીડી છે બરાબર જય નમસ્કાર મિત્રો અંધશ્રદ્ધાની અંદર પણ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને ઘણા તાંત્રિકો બીજા માણસને છેતરતા હોય છે એવા આપણે ઘણા બધા પ્રયોગો જોયા છે આ પણ એક એવો જ પ્રયોગ છે કોઈ બેન તાંત્રિક પાસે આવે છે અને પોતાના છોકરાને તેડી આવે છે અને કહે છે કે બાપુ અને જોઈ દો શું થયું છે તો બાપુ એને બેસાડે છે અને મગજ ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે અને કોક નડતડ છે અને કોક હેરાન કરે છે કોક આત્મા નડે છે તો એને આપણે આત્માને લીંબુમાં પકડશું તો એમ કરી અને એ છોકરાની ઉપર લીંબુને ફેરવે છે અને લીંબુ ઉપર આવે છે એટલે માજીને કહે છે કે તમારા છોકરાને જે આત્મા નડતી હતી એ લીંબુમાં પકડાઈ હવે એને આપણે જો આત્મા આવી ગઈ હશે તો એને આપણે કાપશું ન તો ફરીથી આત્મા હેરાન થશે એટલે એ ચાકુ વડે લીંબુને કાપે અને એકે જો તમારા લોહી નીકળે તો સમજવાનું કે આત્મા કપાય છે બરાબર તો તમે જોશો કે આ લોહી નીકળે છે તો આ આત્મા જે છે જે નડતીથી તમારા છોકરાને એ કપાય છે અને હવે તમારા છોકરાને આત્મા નડશે નહીં એમ કરી અને લોહી બતાવે છે હકીકતમાં આ ચાકુની ઉપર મિથાઇલ ઓરેન્જ હોય અને અંદર લીંબુ એ એસિડિક પદાર્થ છે એસિડિક રસ હોય મિથાઇલ ઓરેન્જ અને એસિડ ભેગું થાય એટલે લાલ કલરનું લોહી જેવું કલર બને છે તમે બધા જાણો છો આમાં કોઈ અંધશ્રદ્ધા છે નહીં વિજ્ઞાનનો એક પ્રયોગ છે લાભ